E fala aí galerinha do e fala aí galerinha do YouTube aqui fala Hell é Fox com mais um vídeo hoje eu tô aqui nesse joguinho muito legal velho peraí deixa eu né da realidade que E beleza, galera. Hoje vocês devem ter vindo clicado nesse vídeo por causa do título, né? West 666, né? Então, não veio, não tem. Ó, galera, tem vários caras aqui, ó. Dá pra pegar um morph do West 66. beleza, né, galera? Eu joguei um pouquinho o jogo. Já sou level 3, né? Pô, pô, pô. Agora vamos entrar no The Private, né? Não sei o que é aquilo. Opa, essa música é da hora, velho essa música que o Jelly Clash usa de fundo. ah, galera, eu vou estar tá colocando o Morph, tá vendo galera, não dá pra pegar o Morph, ó. Vou conseguir pegar um, esse Morph, velho. Vamos dar spin. Aguaço. Vou dar um reset aqui, né? Beleza. Deu um reset, né, galera? Agora, e se eu vim isso? Droga. Beleza. Pera aí. Tu, tu, tu, tu. I gotta be lover. Tá, parei. Que bosta. Ó, galera, bora entrar, entrar aqui, né? No Guaxi 666. São 11 h 10 da tarde aqui no jogo. Galera, essa é definitivamente é a cara mais retardada. E eu gostei dessa, velho. Morre, morre. Agora você vai morrer, seu lixo. Pera aí, galera. Pô, pô, pô, pô, pô, pô, pô, pô. Então, beleza, galera, né? Vamos pro princípio do vídeo, né? Que é aqui, né? Então, galera, ó. São 15 e, e, e 40 agora, né? Então, tipo, que eu me lembro, o Gust ele spawna meia-noite. Beleza, galera. Ó, eu vou colocar o, o som. Deixar muito baixo. Caramba, velho. Então, galera, enquanto isso, né, eu vou ficar zoando aqui. Então, galera, eu vou cortar o vídeo e quando o Glass spawnar eu volto. Quando tiver na hora, na verdade. E beleza, galera. É, sempre é eu parei de gravar. E eu acho que a gente vai summonar o Glass é meia Vamos ver tá aqui, né? Tudo pronto. E galera, vai, suma, suma, suma, suma. 처음 뭐 galera. Someday, we'll live as one family in the soul. cara tá jogando pouco. Eita, o West, mano. O West 66, velho. Verdadeiro, mano. Verdadeiro, velho. Caraca, galera. É verdade, mano. Vamos ali, velho. Era aqui. meia 666, velho. Galera, ele não morre, velho. é o falso, galera. Galera, nós conseguimos spawnar o Guest Meia. Mas beleza, né, galera? A gente conseguiu o que a gente tinha que fazer, né? Aqui no jogo. Spawnar o Guest Meia, Meia, Meia. E galera, tem gente falando assim, ah, Guest Meia, Meia é mentira. Galera, eu sei é só uma creepypasta do Roblox, mas tem um mapa que vou deixar ali na descrição aí. É muito bom, galera. Eu comecei agora de pouco e, cara, nossa, é muito bom. Então, vale a pena, né, vocês jogarem nesse mapa e ter gostado. E... Falou! Fui! Tchau, tchau, tchau, galera! Cause